алейкум азима бинандагон мо ҳоло дар яке аз э, бағозаҳои фурӯши дучарҳҳои ноҳияи ҷалолин балхи вилояти хатлон ҳузур дорем мана марҳамат скутерҳои рангуранг сол 17 инжектор 7500 қай муомила дора инш кайер 7500 муомила дора ҳамаш муомила дора ин боро борои эронан иш эрона эрон 150 куба аҷоиб босифат горни нима борода мегира нима борода мегира ана дукон мо мана марҳамат бародан мо то салон салон ина бачо закас ам қабул менем спорк ам ҳаст иш муҳтарам мухбир иҷа бигиреда хоб иш шаш скорс дора шашта передача дора на кажди передаче подсветка переключается мегаку светш алиш мешава мана иҷа байрақи парчами тоҷикистон иш нарх чанд мака иш нархиш 15000 сомонӣ 100 куба 100 куба 100 куба усилини мотор пад ёш насос қати дам мешавад хо амазатрош амазатрош и ҷои чишай кӯ ка хо и ҷои ношкош то хеле чиёра дора оҳанага о бана марҳамат иш чи иш неумарк меган неумарк мақсад нови марка нови марк ҳам ба خب مثلا چلون میشوه هم بعد با پولتا زواد میشوه با پولتا من از ده خوردن از زوادی بولاده نرخش شانس من کن 13000 13000 13000 اونو چی از ده خوردن زواد بولاد موتور شاند پول با با از کو موتور شاند موتورش 200 کو 200 کو نه بچو این ایشه نزگاره مکرم ایش سوپر آلماز میگن در موبایل همی دویگتلو سامی مشنی دویگتلو همی به حساب میدم 200 کوب 13000 сомон 13000 сомон анаиш алфа меган 110 куба 9 пачка истеҳсоли чин гуанҷу бори гуанҷу ай бори уремчи фарқ дора бо сифа нархаш чанд сом 7500 сомонӣ удкои хуҷанд фирмаи ёқубхоҷа جمشید خوجا میگن فیرمای با صفت ما فقط همین خط کار شرکت خط کار مینیم 7000 7500 بچوک دور های با معامله دارم معامله دارم ها الان شهامت این دو چرخه کم مصرف ایران می باشه که بنزین کم میخره با قوت ما شوتش خوبای این دیگه کتلی صد کم میگن خب 100 کوبا 100 کوبا نرخش нархиш 7500 сомонӣ 7500 рафи ҳам утқо мешава о ана и бародаро вела мотор меган о ҳам бо педал қати мерава ҳам бо вай қати сужишворӣ дар 1 литр 70 километр тай мена хулас 2 литр қати 100 як ним литр қати як ним литр қати сотка 100 километр меравад ҳамо бо миёем Э, яке аз муҳандисони мутахассисони пуртаҷрибаи мо усто шералӣ мебошад ки дар дарони ҳамин утоқ ана ҳамин чиёра мана э, кӯтоҳ карда гем ба забони урусӣ зборка мена зборка ана гуфта ки бар ин азиз дӯстлар э, бародарлар ӯзбекча ҳам ҷинди гапирамиз тушунтирамиз бу брюс онлик двигател истеҳсоли همه دکمه ناو یا شی قطیمی ها اینجا دیویگه تلوشان ناو این آزی زده ایسادیم یعنی keladi yangi keladi yetti yarim ming boshlaydi yetti yarimdan boshlanib muomalasi bor har xili bor ranglari bor mana keldi bahor buni aytib o'tdik o'zbekchalab yana aytamiz o'n bir ming bu xo'p qolganlari yetti yarim mingdan utkalar ha o'tkalar Yetti yarim ming so'm. bu shirkati ilhom ilhom Ilhom. aka degan panjlik ilhom aka ana shuni shirkati aҳа Bu 6 передача bor. Xo'p. 6 skorostlik. En hozir zamonaviy, eng kuchli, en yaxshisi mana shu kelgan. motori 200, qancha 200, 200. motori 200 lik ha Motori 200. Ha. New Mark 13000 somon. super ashena eng kuchli motor hozir kiradi bu motor ham boshqa motorlardan 20 dollar qimmat keladi bu ham 13 ming boshlaydi motori nechilik motori 200 bo'ladi 200 lik motori buyoqqa kiramiz mana aziz do'stlar yangi yangilari bor mana pakovkalarda mana marhaba zakaz ham olamiz dastavka ham qilamiz sizlarda e, mutaxassislar bo'lsa o'zimiz yig'amiz o'zimiz sabrat qilamiz deganlar bo'lsa marhamat mana yangi dvigatel poli komplekt dvigatel kerak bo'lsa bir yuz o'nlik dvigatel mana marhamat dvigatellarimiz bor bir yuz o'nlik a pachka bir yuz o'nlik pachka покоробка pachka mana pachka yangi dvigatel yangi yangi dvigatellari bor pullari qancha dvigatelda puli 2500 yangi garantiyasi bilan hammasi bor zavodnoylargacha bor 2500 2500 давлим азор somoni давлим азор somoni mana birodarlar kelinlar muomala qilamiz yaxshi nimalar bor zakazlar olamiz pulni rossiyadan jo'natadi kartalar bor dushanbesete s eskata xumo bomo bo'shet biz bilan qolinglar kolxozibet tvga obuna bo'linglar obuna shaving assalomu alaykum alaykum assalom mayli akajon salomat bo'ling xush kelibsiz salomat bo'ling akajon mana azizlar mantarollar tomosha qildik narxoshon beat arzon aka xushvoy bizni e, zapisimizmi zapisni davomida akam keldi mana bu akaxon e, skuter olaman deb mana shu skuterni yetti ming ikki yuzga mana савдо болда савдо болда 7200 сом анаме савдо шед мана марҳамат бародаро биёед бо мо бошед бори дигар хайр бо табассум ина магазини мото салом бачао бозори калхозобод нархҳои скутерро тамошо кардем бачао яктаита лайкҳоро бизанед пашкосо кунед фаромӯш накунед пашкосоро